Oh! La mia rovina io vado fatta! Sfondato bravo! Меня там слышно, воу! Nothing but pleasure To carry by Fury por el Four, four, four. God's muscle, the dream is our